Arkadaşlar haşer yorumlar. Arka kuşlak alanımız gözümüz hem Bizlerga şöyle tehlikeler verse yordam bersa işlemini yaptı. Bunun için bu da şu an Adamlar mecbur